Ni siku nyingine tena tunakutana katika studio zetu za Tifu TV kupitia kipindi hichi kizuri kabisa cha Indian Dilse. Ni kipindi ambacho hukuja kila siku ya Jumamosi saba kamili hadi nane kamili za mchana. Ndani ya Indian Dilse utakuwa nami mtangazaji wako Magar Persemuje Queen Madhur. Endelea kuenjoy kupitia kipindi hichi cha Indian Dilse, maana nimekuandalia vitu vizuri. Unajua nipo Indian Dilse ipo kwa ajili ya kukujuza wewe mpenzi mtazamaji wangu na kuburudisha ili uweze kuburudisha kuburudika vizuri. Na mpenzi mtazamaji wangu, tukianza kama kawaida katika segmenti yetu ile Lakini kabla sijaanza hapa Jikistar letu wa leo nikakwambia ni nani na anafanya nini, hebu kwanza nikwambie kwamba unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba zetu za studio 0777373767. Nitumie ujumbe wako mzuri mfupi kabisa ukiniomba wimbo upendao, na itakuwa vizuri kama utanitumia hata kivideo chako kidogo vizuri mwenyewe katika WhatsApp yetu, ukuomba wimbo ambao unaupenda na kuniambia nikupigie, basi nitakupigia moja kwa moja hewani hapa studio upendo mpenzi mtazamaji wangu. Twende zetu katika Ajikistar twa leo. Leo niko na mwanakaka anaitwa Jubin. Jubin Nautiar. Leo niko mwanakaka anaitwa Jubin Nautiar, ila jina la umaarufu anajulikana kama Jubi. Jubi amezaliwa Juni 14, 1989 huko Dehradun nchini India. Hadi sasa ana umri wa miaka 32. Joby ni mwimbaji, mpenzi mtazamaji wangu, wa nyimbo za Kihindi, sio mwigizaji huyu eh? Huyu anaimba nyimbo, kwa sababu tunapata kuona tu filamu za Kihindi kwamba wale waigizaji wale kina SRK, sijui Hrithik Roshan, Karishma, Mandhur Dixit, Aishwarya Rai wakiigiza filamu, alafu tunaona kama wanaimba, ila wanafuatishia tu, ila nyimbo zipo na watu wengine ambao wanaimba baki hawapo katika ile filamu. Nipo hapa kwa ajili ya kukujuza, utaelewa na utanifahamu tu mpenzi mtazamaji wangu kupitia kupitia Indian DLC. Basi kwa hiyo Jubi au Jubini Nautiar, huyu ni mwimbaji pia ni mwandishi wa nyimbo na ni director, nisema ni mwongozaji wa music. Jubi baba yake anaitwa Ram Shavan Nautiar, mama yake anaitwa Nina Nautiar. Jubi ameimba nyimbo nyingi sana eh, katika filamu la nyingine pia haziko katika filamu. Baadhi ya nyimbo alizoimba ni Tumhi Ana kutoka katika filamu ya Marjavan. Ameimba wimbo wa Mere Ashik kutoka filamu ya Mere Ashik, Naya kutoka filamu ya Naya, Dil Lautado kutoka katika filamu hiyo hiyo ya Dil Lautado ameimba wimbo wa Barsati Kidum kutoka katika filamu hiyo hiyo ya Barsati Kidum, Kabil Hon kutoka katika filamu ya Kabil. apna yahi andaze hi darkan kahai tarakti hi dil mein teri aawaz hai apni sab khushiyon ko ab to ye aagaaz hai na mpenzi mtazamaji wangu, hayo si maneno yangu, bali ni maneno ya mwanakaka ambaye nimemzungumzia leo katika Atiki Star, anaitwa Jobin Nautiar au mimi nimezoea kumwita Jubi, akiwa, mwana, akiwa sambamba na mwanadada Palak Mochel. Hii wimbo wa Kabil Hon unatoka katika filamu ya Kabil. Waigizaji wake ni Hrithik Roshan akiwa sambamba na mwanadada Yami Gautam, yuko mwanakaka anaitwa Rohit Roy. Music katika hii filamu umeikwa na baba yake mzazi kabisa Hrithik Roshan, anaitwa Rajesh Roshan. Hii filamu imetoka Januari 25, 2017. Lugha iliyotumika humu ni lugha ya Kihindi na hii filamu imeigiziwa nchini India. Basi mpenzi mtazamaji wangu, tukiendelea mbele na kipindi chetu hichi, sasa tunaingia katika segment yetu ile ile hapo unapata kufahamu lugha ya Kihindi, mambo mengi ya kutamkwa kwa lugha ya Kihindi. Kipindi kilichopita nakumbuka, mpenzi mtazamaji wangu, nilikuwa nimekufundisha kutamka namba, hatukuzimaliza, ila leo ni tutazimaliza hizi namba zetu, na kila kipindi kijacho tutazidi kujua zaidi namba zinazoendelea juu huko. Mpenzi mtazamaji wangu eh, nipo kwa ajili ya kukujuza India ndio se kutoka moyoni mwa India, nitakujuza kila kitu, moyo wangu mkunjufu kabisa. Tulifika namba tano, leo tunaendelea kuanzia namba sita. Namba sita kwa Kihindi inaitwa che sita, che, saba, sat, saba, sat, nane, ant, nane, ant, tisa, nao, tisa, nao, kumi, das, kumi, das. Mpenzi mtazamaji wangu, natumai umeburudika, umeenjoy vya kutosha kupitia sonku hizo ambazo nimekupigia leo na hichi ambacho nimekuandalia leo, tukianzia katika Ajiki nilikuandalia maisha ya Jubin Nautiar au maarufu anatambulikana kwa jina la Jubi. Pia nimekuwekea katika dictionary, tumejua kutamka nambari kwa lugha ya Kihindi. Nataka kuendelea na mengi, nataka kuendelea kutom, kusoma hata hizi SMS zako ambazo unanitumia, lakini ndio hivyo, muda hauruhusu tena, ila usikose usikose kipindi kijacho. Pia usikose kuangalia marejeo ya kipindi kumi na mbili kamili hadi saa moja kamili za jioni, na usikose kuangalia kipindi kijacho, kwani nina mambo mazuri mazuri ambayo nimekuandalia mpenzi wangu mtazamaji wa Indian Dilse kupitia hii TV yako nzuri kabisa ya Tifu TV, maana ipo kijamii na mimi naenda vile vile kijamii zaidi. Usikose kuangalia kipindi kijacho, nikwambie tu hadi siku nyingine. Niku, ulikuwa nami mtangazaji wako magar Persemuche Queen Madhur, nikwambie alvida.